Sultau ciu jeni vu die via dio, kai hudia nocte mi volas paroli al vi pri tri aferoi. Tri, yes, estes tri. Um, kai la nua afero, estes lo facto ca mi tre shatas fadi citium canalon. Vere, gi estes lo play bona pato de mia targo, cia mi povis veni heimen, kai fadi video blogoin, kai poste respondi al viai demandoi, char, yes, ja, mi shatas fadi la video sed mi play shout outs eh, respondi al vi ai commento kai um ehm, kunigi malgrandan grandan komu numon kien i chui po um kai plu uh, eh, said comprenable se vi ne commentus mi ne po respondi kai se ne new commentus mi ne po vas simple siditi kai paroli al mi me, mi, mi am faris tion suffici multe in la reala mondo, do mi ne volas fari tion virtuale, um, ver dire. Um, do, yes, comprenneble, daurigu commenti in la, la suba commenteio. Um, kai la dua fero, kio e ci estes, fakte mi frigis, ah, yes! Um, la dua fero esas la facto, ken vendrede, a uh, mia tempo do la decnua de septembro a uh, mi pato per and uh, demando min pri io ein en la dua linga forum mi supposas am um, do compreneble mi invitas vin chuin por veni kai fecke fishi kai fec demandi kia mi jus diris fec duoble tio es stranga um kai yes tio de al tio ah fuck the ne mi havas proponon por vi ah uh, kai definon por mi mem um se vi volas compreneble vi ne devas pato preni sed se mi atingus mil quincent abonantoin anto ol comenzi jos la duolinga linga min pri io ein um mi manjos paketon da wasabio <laughs> fuck mi ne schat das wasabio mi ege mal schat das gin Sed, mi manjos paketon da wasabio se mi atingos milk vincent abonanto in anto all comment si me comment la duolinga linga um domandu min pri io ein um kai tio es das tre longa substantivo ginesas fraso demandu streco min a ah, negravas am um, kai latria fero dimanche mi tempo de nove mi pensas ke tio estas sabate en usono se vere mine tiel bone scias la tempo diferencojn kaj tiel plu sed mi faros ion por pli klarigi ĝin poste um, mi faros rektan elsendon de mia Youtube kanalo kie mi simple ludos video ludon verŝajne al mondon de militato kaj samtempe mi parolos Esperanton dum kelkaj horoj kaj vi povas samtempe demandu min pri io ajn pri la lingvo pri Esperantujo pri homoj kiujn mi ne ŝatas pri homojn kiujn mi ege ŝatas rilates pro de homo in quo in me vere ne havas sento in rilate al am kai tiel plu eh, do tio estas chio quo in me volas pri paroli en chio video blogo do se vichates gin kiel chiam chatu gin diskoni gi gin abono me an kanal se vi an kanal ne abono ska mi vidos venen la verota filmon <laughs> ah mi for Kai se vi ne estos tie, mi trovos vin, kai vera mi feca fisho sofero in privi. <laughs> Kai, kiel, ciam mi volas danki miain dona tanto in che Patreon, ili estos Robert Nilsson, Sarah S.C., Lupe, Shane Power, kai JZ Knuckles. Kai se vi volas donati al mia kanal, porque gi povas pli bonigi eston hetzen, simple idu alla ligilo en la prescribo sube. Mi ne estias kiel mi comenzas nagi, sed mi nun fora